Fraude porque nen recuperamos dereitos, nin tampouco gañamos novos dereitos. Mais ben o contrario. O que se fai é consolidar a reforma laboral do 2012 xa antecedida no 2010 pola reforma de Zapatero e que nos levaran todas estas dúas reformas a tres folgas xerais E dez anos despois, como vedes, non é xa só que haxa unha renuncia do entreguismo sindical de UGT Comisións a renunciar a esa loita e consolidar e blanquear despois de 10 anos esa brutal reforma laboral, sino que aínda por riba faise por un goberno sustentado en dúas forzas políticas que proclamaran aos catro ventos que derogarían as reformas laborais e na realidade o que están a facer é precisamente o contrario do que prometeron o grave é que aqueles que din que votar en contra desta reforma que hoxe se debate é estar coa dereita parecen esquecer que aquí o que demostra quen é de dereitas e de esquerdas é o retrato que fai cos seus feitos e cas súas políticas e aquí o que a realidade é que o goberno do PSOE e do Unidos Podemos o que fan é renunciar precisamente ás súas promesas electorais, pero é tamén facer a política da dereita, porque o que fan é resucitar, consolidar e perpetuar unha reforma laboral como é a reforma laboral do 2012. E agora queda nosa a loita, efectivamente, de intentar, como xa fixemos no 2012, impedir que se aplique esta reforma, minimizar os impactos desta reforma, se non somos quen de conseguir, coa forza que fixemos a toda hora, que forzas políticas que sustentaban o goberno se sumen tamén e sexan voz tamén nosa no Congreso a hora de dicerlles que non a esta reforma laboral. Moito ánimo e coa siga na rúa, a loita continúa.